No, eh, nos viñamos, eh, cando digo nos me refiro ao Partido Comunista de Galicia, as Comisións Obreiras, organizando manifestacións pola democracia en Vigo, desde, de, de, en fin, dende que empezou a haber convocatorias deste estilo, é dicir, digamos, eh, unha década antes da, da, da, da transición, non? O que pasa que esta é unha manifestación que convocamos nunha circunstancia en un contexto moi especial, porque xa foran seis meses antes as, as primeiras eleccións eh, democráticas, eh, facía un ano que o Partido Comunista era, era, era, era legal, non? Eh, e logo, eh, eh, o 23 de outubro, mm, eh, Tarradellas, pois, volvera do exilio, e dixer aquilo eh, eh, xa, xa estou aquí, non? E se instalou a Generalitat eh, Provisional en, en Cataluña. De maneira que entre as primeiras eleccións democráticas e, e a Constitución de 1978, pois eh, polas presas da, da, da, do propio cambio da dictadura á democracia, pois se plantea o, o, o problema, digamos, da plurinacionalidade eh, de España, non? é dicir, mm, de como sería, dende o punto de vista das súas eh, nacionalidades e rexións, a, a democracia recén eh, estrenada. Eu creo que eh, Cataluña tiña unha un punto de partida moi, moi, moi favorable pola súa historia, polo peso ali do, dos, mos, dos seus movimentos sociais que eran moi, moi catal, catalanistas e o que pensábamos eh, era necesario é que Galicia fixera oír a, a súa voz non? nese, nese, nese momento. Por tanto, é un contexto eh, moi especial e, e Vigo era o lugar máis aceitado porque é onde tiñamos máis tradición e máis base social eh, na loita eh, anti, antifranquista. E a mí ocurriuseme pois falalo con Víctor Moro e, eh, e Valentín Paz Andrade mm, que estive eh, cos que constituíramos a Xunta Democrática eh, de Vigo, de Vigo na, nos últimos anos da, da clandestinidade eh, eh, tivemos unha cita no despacho de, de Valentín eh, en, en García Barbón e a partir dese de primeiro acordo eh, pois fixemos eh, unha plataforma para organizar o, o, o 4 de Nadal, unha data que, en fin, se me ocurriu e, e logo cadrou co, con, con esa eh, mesma convocatoria para o mesmo día en Andalucía por estes misterios daqueles tempos donde todo se improvisaba eh, sobre a marcha. Eh, especial non, es, escolleuse ese día, era a conjuntura, pedía eh, que os que aspirábamos a nacionalidades e rexións, que aspirábamos a autonomía, que tiñamos que, que exixilo con, con enerxía dende, dende a rúa, pois había que facelo eh, nese momento. Cadrou así e se buscou un domingo e quedou así, o 4, o 4 de, de Nadal. A min, desde logo, <laughs> ninguén me dita, fix, me dixo a, a, a data, se me ocurriu, eh, decía que constituímos un, unha, o que logo se chamaría unha, unha plataforma xuntando que fora a Xunta Democrática de Vigo e a Taboa Democrática de Vigo na que nós estábamos co, co, co, co PSOE, no? e con, facendo un grande eh, esforzo cara ás institucións, porque claro, se trataba e os medios de prensa. Se trataba de organizar a primeira grande manifestación en, en democracia. De efecto, eh, tiña un contido concreto que é a reivindicación de autonomía, pero eu creo que foi tamén a celebración da democracia en Vigo. Non? É dicir, a celebración do, do, do éxito da transición da dictadura á democracia nunha, nunha cidade que donde hubo mm, dende os anos 60 moito sacrificio na loita contra contra a dictadura sobre todo por parte dos, dos, dos traballadores tiñamos eh, un local para eh, sobre todo mm, mm repartir as bandeiriñas de, de Galicia fixéronse un pequenas tamén para poñer nas, nas casas fixeron se fixose unha grande enorme eh, eh, gracias á xestión de Manolo Soto, que, que traballara nunha empresa textil en, en, en Porriño, e, e ali se instalou eh, na, en Colón, a altura máis ou menos do Cine Fraga, eh, nun localciño a Comisión de Organización do, do 4 do 4 de Nadal, non? Eh, onde eh, eh, pois eso se levaban as tarefas eh, prácticas. Logo eh, a dirección, digamos, política da plataforma, pois nos juntábamos en diversos lugares e facíamos toda unha serie de xestións. Eh, as que foron fundamentais nese, nese momento eh, foi, pois eso, o Concello, o Goberno Civil e eu diría o Club de fútbol eh, celta, ainda, ainda que sei que estou <laughs> falando de institucións de sentido moi diferente. A ver, a, a, agora vou. Eh, por parte do Concello, porque mm, porque Andrés García Pichér, eh, o, alcal, o grande alcalde da transición, eh, Xoaquín, perdón, sí, Xoaquín García Picher, o grande alcalde da transición, nos, nos, faci, nos facilitou a organización, eu diría máis, o sea, se puso con nós a cabeza da organización da, do, 4, do 4 Nadal puso a nosa disposición todos os recursos do, do Concello que xa estaba no, no lugar eh, eh actual no? e, e, e por eso que eh, fo, por primeira vez se paralizou todo o tráfico no, no, no itinerario que sería dende a vía norte ata, ata o náutico, etcétera, e se puxeron os medios, eh, en fin, policiales eh, de todo tipo para que a, a, por parte do Concello para, para que a manifestación pudera eh, ser eso, que foi eh, enormemente enormemente masiva. Eu fixen contacto con Gervasio perdón, Martínez Villaseñor, que foi alcalde, perdón, eh, gobernador de civil de Pontevedra no ano 76 e 77. Xa, xa o coñecía porque no ano 66, cando organizamos eh, aínda na clandestinidade a organización, eh, perdón, a manifestación da amnistía en Vigo, que tamén eh, nese momento <laughs> pasaba agora coa autonomía, pois había eh, toda unha serie de manifestacións por toda España exixindo a amnistía. Digamos que o lema das nosas eh, movilización era libertade, amnistía, estatuto de autonomía, no? Íbamos, iba, e iso se cantaba unha e outra vez continuamente, estaba nos, nos panfletos, estaba na nosa documentación e era o que eh, eh, estaba asumido por ese sector da poboación galega e española, uns millóns, uns tres, se cadra 4 millóns que nos estaban mobilizando pola, pola, pola, pola democracia. Bueno, entón, cando a manifestación de amnistía, eu falando con Gervasio, pois logramos que el reconocera o partido eh, como, como interlocutor e nos facilitou todo, para a organización da manifestación da amnistía que tamén rematou no, na esplanada do Náutico e, e con, con, sin presencia da forza pública a pesar que estábamos na clandestinidade co compromiso de encargarnos nos digamos da, do orden público que non houve ningún problema <laughs> do orden público porque ao non estar a, poli, a policía pois naturalmente non houve ningún problema de orden público aquello foi unha manifestación pequena eh, obreira, eh, fundamentalmente, comparada co 4 de Nadal, que supón a grande manifestación onde, ademais de, de traballadores, participa eh, a clase media de Vigo. É dicir, eh, a clase media de Vigo se incorpora a loita na rúa, digamos, pola, pola democracia o 4 de Nadal de 1977. Entón, co apoio do, do Concello, co apoio do, do Goberno Civil, pois por iniciativa de, de Saf faleci, fal, finao eh, Suso Cano, que estaba na comisión de organización e tiña unhas ideas moi brillantes, pois houbo unha xuntanza co, co Celta e, eh, os xogadores sacaron esa grande bandeira ao campo e, eh, ali se cantou por primeira vez o himno galego nun campo de fútbol. Ahora ven de facerse na Coruña eh, por parte da afición tanto viguesa como coruñesa, se si non me equivoco. Así é certo. Entón tuvemos o, tamén contamos co apoio dos medios de comunicación, eso era viña de moi atrás porque xa en casi todos os medios había xornalistas democráticos como Gerardo González Martín, como Rodrigo Varela, etcétera e outros que nos estaban apoiando cando nos estábamos na clandestinidade, protexendo ás veces tamén da da represión, pero bueno, que o cambio respecto do, do catro Nadal é que ademais da voz de Galicia, que naquela época con Francisco Pillao tiña unha actitud de vanguarda na, na loita eh, pola democracia, como todos sabemos, pois aparte de eso tamén o Faro de Vigo con Landeira e el pueblo gallego, ali onde estaba Orío e outros, pois tamén se sumaron, polo, polo tanto tuvemos un apoio dos medios de comunicación moi excepcional en relación coa manifestacións que hasta ese momento se, se, se fixeran. No ano 76, e sei no ben porque o día anterior casei polo, polo civil con Mariluz eh, no, no xuzgado ali no, no, no Alameda e eh, o día 26 de xuño. Entón, deu ser o, o día 27 de xuño de 1976. Bueno, e entón eh, sabemos xa, ou sábese por parte de algúns, tamén pola, pola túa parte, porque polo menos na casa oiches falar cando era, cando era rapaz desto, no? que, eh, bueno, a Voz de Galicia titulou eh, agora acabamos de recordalo porque envia, eh, vimos de recoller o, eh, eh, vides de enviarnos o especial sobre o 135 aniversario e aí aparece eh, unha foto de esa cabeceira moi excepcional eh, constituída polos polos, polo, polo, por toda esa pla, polos membros eh, eh, máis destacados desa plataforma de, de partidos eh, eh, con comisións obreras que organizamos a manifestación inmediatamente detrás ven unha enorme camparta tamén do, part, do Partido Comunista de Galicia que foi, digamos, eh, a forza que nos organizativa que nos permitiu chegar a todos os barrios e a todas as fábricas de Vigo xunto con comisións obreiras. dádevos, démonos de conta que aquel momento no PCG tiñamos 800 afiliados militantes en Vigo que non tiña ningún partido, tiñan moita experiencia en este tipo de, de actividade. Non? Eh, entón, eh, aí xa digo, eh, está, eh, en fin, digamos, o secreto da, da organización da manifestación e no apoio unánime institucional, mediático, que conseguimos, pois tamén o éxito de convocatoria etc. A manifestación e, e cando chegamos ao final ali a Náutico, se leu o comunicado, etc, nos juntamos os da cabeceira e no, no, como tiñamos por costume tamén ali no, no Bahía e Manolo Soto preguntoume Carlos Medín os xornalistas que cifra poñemos e a verdade dunha xeito totalmente improvisado, dixen eu, pensei eu, os habitantes de Vigo naquel momento, máis, o que ahora chamamos Gran Vigo, como aquí está todo Vigo, pois dixen 300.000 e quedou 300.000, eh, cando, bueno, habría que hoxe facer unha, unha conta máis, máis científica, non? Eh, pero con todo decía que vos nese, nese, nesa recopilación de portadas da Voz de Galicia decía desa manifestación máis gigantesca da historia de Galicia. Eu creo que para Vigo foi certo, desde logo, e para Galicia probablemente tamén. Penso que había máis xente que, que non nunca máis, por exemplo, eh, en outra. No? Entón, nese sentido, que, que, que, que sentimos no? o día da, o, o día da manifestación? Primeiro, eu por primeira vez de, de tantas manifestacións que organicei <laughs> al Invigo, por primeira vez indo a cara a, a, a Ursai arriba, bueno, José Antonio, a ver, naquela época primo de Rivera, indo, indo cara arriba, unha morea de xente que subía, non? Unha morea de xente. Non había tráfico, estaba paralizado todo, todo itinerario, etc. Bueno, e logo, cando constituímos a cabeceira ali entre Urzai e Vía Norte, a altura da estación de, de, de Renfe, e fomos baixando atopábamos que estaban as aceras eh, cheas de xente e, e, e conforme nos achegábamos máis eh, cara, cara ao náutico viña toda a xente eh, que, dos participantes detrás os das aceras e había xente xa esperando para, para sumarse e, e cando chega a cabeceira ao náutico nos atopamos que aínda non salira a, toda a xente concentrada eh, en Urzais á altura da estación de, do, de ferrocarril, do ferrocarril o cual quer decir que habría que contarose de maneira máis así rigurosa canta xente entra entre Vía Norte e o Náutico dando por, por cheo eh, todo por pois todo todo o, o todo o, o recorrido. Xa dicía que ali estaban por primeira vez os traballadores de, das empresas que xa tiñan práctica desto, pero non non dunha maneira tan numerosa, pero pero si sí había un, unha gran experiencia en condicións moito máis difíciles, xa digo que mm, a, a policía eh, armada aínda daquela eh, eh, non, non, non apareceu polo, polo acordo que eu, polo pacto que eu tiña con, co, co, co gobernador civil, que logo Gervasio foi diputado, senador de UCD, de AP, de Coalición Popular, en fin, non o volvín ver dende, dende aquel momento histórico, non?

Sí, bueno, pero xa che digo que os que estábamos ali ou éramos das fóramos da Xunta Democrática ou fóramos da Táboa Democrática, non algún algunha algunha adhesión máis. Eh, non recordo se si estaba Illa Couto, Eh, pero estaba Alfonso Zuleta a título individual, pero non era era eso, eran os representantes porque Víctor e, eh, e, eh, e Valentín estaban na xunta, menos claro García Picher que estaba e, como alcalde, e, Soto, Panchulo estaban estaban na, na táboa democrática, etc. Había xente tamén de algún partido, penso que de MC, de PT, eh, etc. Pero máis ou menos os que estábamos na plataforma organizadora, que foi unha especie de fusión que, que fixemos da, da, das dúas que, que se sucedera unha a outra, primeiro a Xunta Democrática e logo a, a taboa Democrática. Bueno, eh, eu creo que máis ben é a cabeceira unha expresión da, do, das forzas que organizaron políticas e, e, dos, e das persoas que organizaron a, a manifestación e a conquista da autonomía eh, en Vigo. Non, non, a, a xunta deixa de existir un momento dado e, e creamos eh, está tamén Alfonso Álvarez Gándara, que estaba nas dúas plataformas, que estuvo en todo isto, e unha vez fenecida a Xunta Democrática, porque cumpliu a súa función, eh, foi sustituída de alguna maneira pola tabua democrática. Non sei se hubo algún momento de coincidencia que nos tiñamos que estar nunha ou, ou noutra. Non? Digamos que a máis foi máis representativa social, política, culturalmente a xunta democrática que a Taua, que era máis, digamos, unha plataforma de, de partidos, comprendes? De entidade menor. Eu creo que por eso, cando mm, planteamos, nos planteamos organizar isto, primeiro falamos cos, cos, con, con, con falei eu, con Valentín e con Víctor Moro, porque eran, digamos, os ponentes eh, ma, que, que estaban na Xunta Democrática a título individual representando os sectores eh, non obreiros, vamos, do, do movimento democrático. Oye, gracias, gracias, porque, bueno, pasados 40 anos, eh, pensando eu a, a, unha valoración sobre o 4 Nadal, non se me ocorre nada distinto do que dixen nestas declaracións que, que, tú me, que tú me comentas. Eu creo que, eh, engadindo eso, é unha celebración festiva da democracia en Vigo e o que, eh, e o que en función de que se trata dunha manifestación de Galicia pola, pola autonomía, pois é unha mostrada de identidade mm, mm, eh, nacional e, e que ademais como os partidos eh, a partir dese momento todos asumen de alguna maneira o ideario o ideario galeguista. Nos viñamos defendendo en solitario eh, Eh, a recuperación do Estatuto de Autonomía de 1936, pero parece ser, como eh, sentíamos, que, que non íbamos a, a ser tidos en conta dende Madrid eh, no momento de articular eh, o Estado das Autonomías como nos, como non merecíamos. Daí a importancia de, de esta manifestación que era evidentemente democrática pero moi identitaria que demostrou ante toda España o grao de conciencia galeguista e autonomista que existía en Galicia. Comprendes? Eso, eso é moi importante. E a partir de aí nos gañamos eh, eh, estar no, na, na construción do Estado de Autonomía ao mesmo nivel que Euskadi e que Cataluña. Aínda que para eso fixo falta unha segunda manifestación dous anos despois, o 4 de Nadal de 1979, a que se chamou a manifestación do Aldrase, porque existía eh, mm, en Madrid eh, a idea de dar unha construcción do Estado das Autonomías, dar un lugar eh, de privilexio destacado a Cataluña e a e a País Vasco e deixar a Galicia pois entre as rexións españolas eh, nunha para unha segunda fase da construción do Estado das Autonomías. Entón tivemos que volver a manifestarnos non con tanta xente, Recordo do 4 Nadal de 1979 un mitin que demos da primeira planta eh, do edificio do Concello, ali na, na esplanada, que serviu de recordatorio para todos dentro e fora de Galicia de que non nos contentaríamos se non formábamos parte do pelotón de cabeza Mm, non, no momento de articular institucionalmente a plurinacionalidade española e así aparece na Constitución no artigo 151 como as tres nacionalidades históricas, esta é a terminoloxía da Constitución, algúns se, se esquecen de que na Constitución <laughs> se fala da nación española, pero se fala tamén das nacionalidades, e aparecemos os tres Eh, na, na vía rápida de acceso á autonomía. Eso foi unha gran conquista, resultas non de negociacións eh, por enriba, senón de movilización por embaixo. A min, eu lamento bastante que na historia de como Galicia accede a autonomía, pois ás veces eh, algún dos políticos mm, que empezaron a... Alguns estaban desde antes, outros se... Eh, empezaron de, a actuar políticamente despois da transición no Parlamento Galego, na Xunta de Galicia, pois simplemente se esquecen interesadamente en algúns casos por desmemoria en outro de que Galicia tivo o seu estatuto gracias á mobilización da sociedade civil en primeiro lugar. Logo tivemos a o, no, o pacto do Estal, a, a, as negociacións do estatuto, eh, pero non teríamos xunta preautonómica con Antonio Rosón e a colaboración moi activa de Santiago Álvarez do Partido Comunista de Galicia no ano 1979 se non houbera eh, eh, eh se non huberamos feito as grandes manifestacións do 4 Nadal de 1977-1979. Que queres que che diga? Isto é eh, a historia lamentable de como se contou a transición, sobre todo a partir do vídeo Mm, de Victoria Prego publicado no ano 1995 donde se, se ofrece unha explicación da transición da dictadura democrática como un, como unha, un pacto de, de, nas alturas entre, entre determinadas personalidades é dicir, como un pacto de élites esquencendo pois toda a mobilización social que houve donde non só para conseguir a autonomía, senón para conseguir a democracia en, en, en general, eh, pois eh, houbera sido imposible sin toda esa movilización eh, e, eso se esquece e, e, e, aí veñen pois moitas penalidades porque eh, eso supón tamén un esquecemento do, da eh, memoria histórica non me refiro ao desaparecido da guerra civil eh, eh, senón a memoria histórica de todos os represaliados eh, xenerados pola, pola dictadura eh, ata, ata o ano 1977, incluso en algúns casos eh, no 78, que con excepción do País Vasco están onde eh, houve unha lei sobre o tema das, dos, do que ali dunha maneira eufemística se chamaron os excesos policiales, etc. E, e, e iso a memoria histórica chegou hasta, conqui, hasta o momento da conquista democrática e iso é o que con máis claridade eh, eh, de, eh, explica eh, como se conseguiu a democracia que eh, houve evidentemente pactos entre outras cosas porque estábamos eh, nunha situación sin salida, os que os que os, os antifranquistas non éramos capaces de derrubar a, a dictadura e acceder á democracia a través dunha acción social por la represión e polo medo que existía aínda eh, dende a guerra civil e el, eh, o réxime non era capaz, por outro lado, de sosterse de maneira indefinida ante eh, toda, toda a manifestación na rúa e de diferentes estamentos pola democracia. Hubo que pactar, etc., pero, pero non ao precio, eh, tal como se fixo, de esquencer eh, eh, pois que a democracia foi conquistada por esos millóns de españoles que nos mobilizamos, non? e neste caso polos centros de Galicia que non mobilizamos en Galicia e que non nos sentimos representados nesa foto que as institucións e, e algúns medios de comunicación siguen dando do que foi o, o cambio histórico da ditadura a democracia en España. Sí. Pois sí, mira, o canto do venceremos nos, obviamente o tiñamos organizado, cando subimos a tribuna no náutico, pois me, nos conmoveu tremendamente, foi o signo de victoria para nós, é como decir, vencimos, non? Pero tamén che digo que me emociona máis agora que hai 40 anos, porque, mira, estábamos tan, tan na batalla que simplemente era poñer, eh, digamos, a folla de, de, de loureiro eh, en riba do edificio, non? Porque eh, sabes que eh, eu ainda estuvo Joan Baez, non hai moito aquí en Santiago, e, e, e cantounos, e, eu creo que non, non, cantou cantounos aquí. E, e, e claro, é unha, é unha, unha canción moi triste, non? é dicir, moi, moi enormemente pesimista e que realmente un pouco depresiva, é dicir, estábamos na loita e decíamos venceremos nos que parece que chorábamos, non? Entonces, eh, en aquel momento, eh, con tantísima gente a nuestro alrededor, era decir, vencimos, ¿no? Por eso digo que, que sobre o tema de como se conta a transición, pero, pero vencimos, polo menos, na consecución das libertades, da amnistía, do, do estatuto, dos estatuto de autonomía que eran as nosas reivindicacións principales. Non nos podíamos imaginar que a amnistía iba a servir para tapar os, os delitos franquistas, pero bueno, esas son, son cousas que se foron sabendo eh, posteriormente, ¿no? pero de todas as maneiras, naquel momento nos sentíamos triunfales, ¿no? Sí, e, eh, eh, quen se puxo nervioso? Ah, don Sa eh, Saime, a ah, verdad que era a primeira vez que o que que que o que que, que, que alguén me informa eso. Che, che xuro de verdad, non no, no sabía ou, ou, ou leínos en un momento e Pero bueno, date conta que, que había sectores conservadores. Eh, eh don Saime Illa, ademais, con el traballamos moito porque eh, organi eu organizei con el eh, o parte do, da campaña do SEO Estatuto en 1981. Recordo que fixemos un acto en Castrelos, fantástico, eh, no auditorio de Castrelos, e con Simon, aparte de que fora profesor meu, en eh, peritos e todo eso, pois tuve, tivemos moita colaboración, e non era o oh, me recordo que era mm, falaban moito porque por os intereses da teoría da nación de, de, de Borjov un, un bolchevique ruso sud, sudeo que el lle gustaba moito porque teorizou sobre a base material eh, do fenómeno nacional non, non era así unha persona eh, antimarxista nin anti nin anti nada, non? No sentido conservador, eu eh, teño del o mellor recordo como e ademais como por, lo, porque foi probablemente en Vigo eh, o, mm, o o dirixente, digamos, nacionalista que, que máis aportou a, a transición da dictadura á democracia estaba na cabeceira tamén Alfonso Zulueta, logo presidente do Consello Coltero, pero creo que Saime foi o a, quen máis aportou neses momentos finales a través dos partidos que tiña o part, bueno, Partido Galego Socialdemócrata, Partido Popular Galego e pola, pola súa propia personalidade, date de conta que el viña, digamos, dese galeguismo cultural, pero tamén no tamén despois de Valentín Paz Andrade, todo hai que decilo, tamén el se pasou a un a un galeguismo político que foi moi importante no momento de da transición eh, que porque non rematou aquí, no ano seguinte tivemos referéndum mm, constitucional, non? No ano 78, no 79 o segundo catro de Nadal e logo no 81 eh, no, no 81 o, o referéndum pola pola, pola autonomía, é dicir, e aí seguimos colaborando mmm, practican máis ou menos todos os, los, os, os, os sectores que per, tiñamos pertenecido eh, anteriormente a, a Xunta e a Tábua Democrática con algunha anexión eh, máis e mantivemos esos contactos ata que rematou o proceso da transición en Galicia co referéndum eh, pola autonomía en 1981 que, como sabemos, hoxendía pois se, se salienta se salienta moito pois que pois claro que é a recuperación de algunha forma do estatuto do 36, polo, que era o que significaba a pancarta. Pero en fin, eso son pequenas anécdotas, a digo, porque a colaboración con Illa Couto foi moi estreita hasta hasta o final da transición en Galicia que, que remata en 1900 eh, 81 co, co estatuto. Logo no ano eh, logo ven o 23, digo, o 23F e aí entramos a noutra fase moi distinta. Mira, realmente o que decíamos antes é que eh, hubo un esquecemento involuntario e voluntario tamén é interesado. Date conta que os partidos que protagonizamos a transición eh, digamos, logo mm, quedamos nun segundo lugar. Bueno, eu logo cos anos deixei a actividade política, en fin, xa deixei hai, hai máis de 30 anos, non? Pero Quero decir que os novos partidos, eh, ou algún que estaba de antes pero que non participara na loita pola autonomía, interesadamente se esqueceron eh, da mobilización da mobilizacións pola, pola mesma autonomía. É dicir, eu estou por ver que a Xunta de Galicia ou o Parlamento Autonómico diga algún día algo sobre o 4 de Nadal de 1977. E, e, e non din nada. Por, por que? que son desmemoriados, non, porque, porque non lles interesa, porque a maior parte dos grupos que están aí representados e que votamos e, e eso, pois non xogaron un papel relevante en, na, na, na transición uns, uns porque estaban na máis pura clandestinidade, digamos, decirlo, e outros simplemente porque non existían ou xogaban un papel testimonial, como o PSOE hasta a transición, no? E, e bueno, o CD naturalmente e logo o Partido Popular, pois sí, eh, reivindican esa, esa, esa transición como un pacto entre, entre élites, en fin, porque eles estaban ademais do outro lado, naquel, naquel momento. E, eh, polo tanto, é así, a memoria se perde porque os protagonistas un pouco van desaparecendo, non? Pero aquí desaparecen políticamente, non físicamente, porque estamos aquí, a, a grande maioría. Si, si repasamos desa cabeceira do catro Nadal os que non están, pois, bueno, son algún poucos, por desgracia. Pero a maioría estamos. Sí, sí. Sí. Antonio López, eh, no, debe estar mal, no lo recuerdo. Sí. así. Sí, recordo que ademais da xente das plataformas, o que decía antes da Xunta de Tabo, incorporáramos xente de UCD, non estaba ninguén de Alianza Popular. non, porque logo eu recordo de falar de ter falado con eles, pero xa supoño que eso sería para o tema posteriormente. E entonces, eh, claro, eh, recuperamos a representantes mm, de, de UCD eh, no, porque xa foran as primeiras eleccións, pero digo que o motor foramos as plataformas eh, eh, porque eso non sale non sale do feo, incorporamos a todo o mundo que poidera ter algún interés e algunha eh, relevancia con con Rivas aínda traballamos e cos, con todos os que mencionaches de UCD aínda traballamos logo nas fases seguintes eh, eh, é dicir de, de de Constitución e de Estatuto, porque houve que tivemos que organizar o sí a Constitución e o sí a Estatuto poster, posteriormente. Sí, claro. E gran amigo, ademais. Home, claro. Eh, sí, bueno, había que verlo naqueles anos, No, Mira, date conta que éramos todos moi novos. Eu tiña 31 anos. Sí éramos todos, e, e os que eran, bueno, era dos máis novos, ¿no? pero éramos, os máis, dos máis, os máis novos éramos que estábamos organizando todo. E, e logo, os que eran un pouco maior, habría que ver, pero tampouco creas tú que, que edad teña Valentín, non, non, non sei, é que han pasaron 40 anos, e e na morreu un... Eh? Pois eso, a mellor, os maiores. Eh, naquel momento. O sea, imagínate, éramos unha xeración moi nova e os que estábamos máis activos aínda éramos máis novos, xa che digo. Eu tiña 31 anos. Bueno, pois pues, tiñas 12 anos, pero mira, o tema, volvendo ao tema de que hai que recuperar a, a, a memoria da transición vista dende en baixo. É que ti tiñas 12 anos naquel momento, pero bueno, a través da familia, aos 12 anos has de ter un grado de conciencia, etc. Pero os que nacen despois en democracia, é que non lle sona, nin ninguén lle fala diso, porque cando se fala da transición, se fala institucionalmente nada máis da xunta, da xunta preautonómica, da xunta do primeiro parlamento, etc. Ninguén fala, eso parece caído do ceo, e, e, e se insiste nesa idea de que algo caído do ceo, e o ceo era o rei Juan Carlos, Adolfo Suárez, Eh, eh, Felipe González, Santiago Carrillo, que estaba tamén nas reunións, e o resto non nos sentimos representados a, como protagonistas. E xa che digo, eu non me sinto representado tampouco como historiador, porque de alguna maneira é esquecer gran parte da historia da transición cando se obvian os movimentos sociais nunha época ademais donde realmente tiña diríamos hoxe moito mérito porque por nada se acusaban de propaganda ilegal, manifestación ilícita eh, eh, ou decir cousas que non se pode decir porque non había liberdade de, de expresión. Entón, aquí es que non, non teremos unha democracia plena ata que a, a memoria histórica chegue ata, ata, ata 1977, no? E non só polo tema dos que fomos represaliados, que eso sería cuestión menor, no? Senón polo tema de que a, a, a, a, a xente, a sociedade non sabe de onde ven. O sea, os que nacen en democracia creen, saben porque saben que non hubo sempre democracia, sabe que hubo unha ditadura e todo eso, pero actúan como si a democracia pois caera do ceo, non? e xunto coas limitacións que tuvo a, a, o pacto de transición, porque eh, nós e, e o PSOE e todos, eh, polo menos de, de boca para fora, estaba todo o mundo por unha ruptura democrática, etc. Logo hubo que negociala, hubo que facer concesións, había moita presión militar, moita presión limitar que que limitou, digamos, o alcance da Constitución e que, e que claro, que ahora daquelas a, a, daqueles barros eses, ese, eses lodos, non esa eh, porque porque ahora pois se ven máis claras todas esas insuficiencias dunha democracia e dunha constitución que non que non se desenvolveu nos últimos 40 anos, pero bueno, parece que está habendo bastantes voces que sobre a necesidade de actualizar a, a Constitución, aquela se fixo eh, baixo unha presión militar e dos sectores franquistas fortísimo, no? fortísimo. E entonces que se esqueza mm, esa presión eh, exterior e sobre todo eh, esta chea de xente, como vimos, estamos falando do Catro Nadal, que, que deu a súa contribución. É ben certo, o Catro Nadal non corría o risco, porque non había policía na rúa, non? Pero pero é igual, con todo ten un enorme mérito, porque hoxe en democracia non é tan, tan habitual como se pensa pois deixar as tareas diarias e ir a unha manifestación. E daquela realmente se demostrou, non só polo que tivo de conciencia democrática, tamén polo que tivo de conciencia galeguista e autonomista o que pensaba eh, Vigo realmente. E sin eso Galicia sería un autonomía de segundo orden e os recoñecementos que teñen que ver coa lingua e coa nosa historia e identidade pois non estarían no nivel que, que estiveron sin, sin que a xente se, se manifestara non? Ay, cada día, porque mira, levamos vivindo aquí eh, en Santiago, digamos, eu que sei, eh, 25 anos, ¿no? E entonces vou a, a Vigo de, de cando en vez, bueno, antes xa miña nai, antes, pero bueno, pero antes iba máis, ahora menos, e cada vez non podes evitar recorrer aqueles anos, porque non, son rúas que non beso, eh, non, polas que non paso diariamente, non? e claro, me, me asombra os cambios que houve en Vigo e eu sigo vendo pois a masa de xente que pedindo li, li, <coughs> liberdade eh, amnistía e estatuto de autonomía non? Naquel, naquel momento tamén era moi festiva non como agora aquelo era cantar eh, etcétera eh, eh, e, e, pasalo, e pasalo ben desde o momento que se poden facer eh, as manifestacións eh, con autorización, digamos, policial.